ተጋባይ ሚያሽ ተጋባይ ተጋባይ የሱሰና ተጋባይ መሰወናንም ተግረና ቦስ ውጥቃሸኒ ወጋሸኹም የትቀን ጥውያ ጬት ወጣኒ አፏነኳም አፏነኳም አፏነኳም ሽነና በጌታ ነቀትኩሙናኳም